Hmm. كالأزد نحميها مدائن شامنا تذكرنا تواريخ العروبة في صدى أيامنا الأهل في سوريا وإلى أحبة وإلى من ترف إليهم قلوبنا نحن معكم هذه تحياتنا لأهلنا في الشام في سوريا الصامدة هذه تحياتي إلى الشعب السوري الشعب الصامد في وجه الطغيان أن أن جراحكم هذه هي جراحنا وأنكم وانكم ما زلتم تسيرون في الطريق الصحيح دعواتنا لأهل لاهلنا في سوريا الله وفك الله اسرنا واسركم ووحدنا واياكم تحت مظله الشريعه الاسلاميه ان شاء الله فسوريا بلاد الشام بلاد الاسلام فنحن نتمنى قريبا ان شاء الله سيوم الامن ويوم السلام وتوم العافيه وتعيشون فلكم الحق في الحياه وشكرا والسلام عليكم. احنا معكم احنا ما نسيناكم ودائما كل يوم ندعي لكم ان شاء الله ربنا يفرج عليكم. I stand with the people of Syria we are one ummah if one part of the, our body hurts the whole body hurts and the Muslim ummah is like one body شعاره يا الله مالنا غيرك يا الله الشعب السوري البطل نحن بنتعلم منه أتضامن مع كل إخواني في سوريا ونقول لهم الله معكم ولن يخيبكم أبدا فكونوا على ما أنتم وفي طريق الله سبحانه وتعالى والله معكم ولن يخيبكم أقول لكم اصبروا واحتسبوا إن الله لا يملي للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحاهم ويتقبل موتاهم We pray for you, we love you so that you get your peace back and inshallah Allah will help you and will grant us Jannah inshallah Assalamu alaikum our brothers and sisters uh, in Syria uh, please know that you are in our du'as my name is Yusuf I am from South Africa We are constantly making dua for you, we are constantly supporting you. Uh, we ask Allah that Allah eases all of your uh, needs and eases your situation at the moment. Uh, please remember us in your du'as and may Allah free you soon inshallah. اخواني من سوريا انا نقول لكم آه لا بعد لا اله الا الله محمد رسول الله الصبر فالصبر فالصبر المشكلة إذا كانت المشكلة بشار فبشار سيرحل إذا كانت المشكلة داعش فداعش سترجع. دعواتنا وقولونا معاهم ونقول لهم إن شاء الله ربنا هو اللي يفتح عليكم وينصركم وتعود سوريا إلى ما كانت عليه نقول لهم أنهم شعب نحن معهم في القلوب ونحن معهم في الجسد ونحن معهم في كل دعواتنا وإن شاء الله سينصر سوريا وسينصر الحق في سوريا And I'm, uh, I'm praying for you guys in Syria. I'm hoping that you, all, you all is going to be fine. And please don't be sad. We uh, all Malaysians are all with you. And remember, the most important thing is Allah is going to be with you every time. آه، التقيت على هامش آه، التجمع العالمي للشباب آه، في دورته الثالثة عشر بتركيا بمجموعة من الإخوة السوريين وأبعث آه، عبرهم برسالة للداخل السوري وكذا الخارج السوري آه، أننا آه، يعني نتعاطف معهم كثيرا ونتمنى لهم مستقبلا أفضل إن شاء الله الله ينصركم على من ينصركم ومتعاطفين معكم حتى احنا في صومال مشاكلنا كبيرة بس ما ننساكم في دعواتنا إن شاء الله رسالتنا للشعب السوري في الداخل السوري نقول أن ثمن الحرية غالي ويناضل ويجاهد ويبذل ما لديه من أجل الحرية ونقول له اصبر هذه ضريبة وأثمان تدفع من أجل الحرية آه، نحن متضامنين مع الشعب السوري وإن شاء الله ما تخافوا إن شاء الله الله يوما الله دوما معكم ونحن متضامنين معكم ندعو لكم دوما I hope this war can come to an end so soon yeah, inshallah. Yeah. Be patient الله مع الصابرين نحن Hello I'm from Kosovo. We are here uh, as participant in this seminar and uh, our friend is from Syria and I want to say something for Syria. هذه الظلمة ستزول وهذا الهم والغم سينتهي وسيأتي الفرج قريبا بإذن الله جل وعلا قلوبنا معكم ونسأل الله جل وعلا الفرج عنا وعنكم. My message to Syrian people that Uh, Syrian people will get uh, freedom inshallah in near future. Uh, their struggle will be accepted by the God. Alhamdulillah, inna Allah sabirin. yes, Allah always with you. Don't worry. We are Ummah. We are one Ummah. So inshallah, we are Muslims always with you. Thank you. I'm Shamil Ahmed from Ethiopia. I pray for Syrian people peace and peace and I love you for the sake of Allah. Honestly from Algeria, my message for Syrian people, don't be sad and inshallah peace with them in Syria inshallah as soon as possible. I'm your brother from Somalia. I want to say you don't worry, you will overcome this fighting and war and Syria will be back at its position. All my Syrian brothers, I'm your brother from Somalia. I want to call you to stop the fire. I am Saud from Kuwait. My message is stand and stand and stand. Allah will help you. يا أهلنا بسوريا نحن معكم وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله اصبروا اصبروا I'm Shafiq from Uganda and I just pray to God that blesses the Syrian people and give them peace, lasting peace. Hello, we are from Albania. Stay strong, Syria. We are with you. Brothers, we encourage you from Albania and may Allah give glad tidings to you. To all uh, people uh, from uh, in Syria, uh, may Allah uh, subhanahu wa ta'ala protect all of you and save you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Don't be afraid, our friends and brothers from Syria, because Allah is always with you. Our dua is Allah with you. يا إخواني في سوريا لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear brothers in Syria, don't be sad, don't worry, Allah is with you, inshallah, so don't worry. Okay, it's me Moshir Ramon from Bangladesh and uh, we are really love Syrian people, we all with Syrian people and uh, we want Syrian people Abdul Salam عبد السلام سامراي من العراق أنا محمد عثمان عبد الله the أستاذ في جامعة Sudan. العالمية من السودان أخوكم السلطان يحيى عمر من حضرموت من مدينة المكلا أنا اسمي Asma from America. I'm Mohammad Azaz Khan from Pakistan. أنا اسمي سامي كنفاني من لبنان من بيروت. أنا محمد حمزة من اليمن. I'm رمزي أحمد محمد مطير من اليمن. I'm فاها صقر from from Kenya. أسامة بالسيسي من تونس. أخوكم محمد إبراهيم أبو بكر من السودان. أنا أخوكم في الله سانوغو زمانة من دولة كوت ديفوار المعروف باللغة العربية باسم ساحل العاج. I'm محمد أمير العارف from Malaysia. أنا منيا من المغرب. أنا نجمة من الصومال. أنا بيان فخري. من الأردن. أنا أمين عمر علوي من المغرب. سهير يوسف from الحبشة. اسمي محمد عمر العزامي من غزة فلسطين. Hello, my name is Nifil. I am from Turkey in Antalya. Uh, I want to say uh, some things in Syria uh, because um, now let war in Syria, different uh, innocent people, innocent children died. Stop war.